Look at the sun on the mountain. Look at the clouds here. And the rain is over there. We get that. The ocean does seem to be doing weird things though. I love you, Fletcher. yendo, güey. No estoy diciendo pendejadas, tú lo estás viendo, güey. Sí, sí. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Se está um, la pinche playa. Fíjate cómo todo se está yendo. Fíjate cómo, no hay olas, güey. ¿Cómo va a haber olas si el mar se está yendo, güey? Ojalá y esto tenga conocimiento Protección Civil de Puerto Vallarta. Esta imagen la estamos captando en estos momentos eh, en un piso, piso 11. Piso 11, aquí en un condominio aquí en Puerto Vallarta y bueno, la imagen no es muy, muy agradable que digamos, eh, se ve muy raro. Se está eh, alejando eh, el mar. El, mar se está alejando, prácticamente se ve literalmente como se ve allá. Miren, no sé si en, donde estoy captando esa imagen se percibe, el mar se está yendo. Es como si se fuera hacia adentro. Y la tormenta viene hacia La ola, y la ah, tormenta viene. Porque si el aire empuja de frente hacia nosotros, el agua tendría que hacer las olas hacia acá y no llevarse las olas hacia el centro. Y todo eso se ve, pues es un buen tramo, miren, eh, bueno, aquí ya me está tapando el, edificio. Guys, can you see how the ocean is getting back there? Can you see that? Pero en realidad, oh, en realidad, en realidad esto no es normal, señores. No intentamos alarmar. Eh, pero es muy raro esto. No es algo que sea muy común. Ojalá que al publicar este, este, esta pequeña grabación, este pequeño video, eh, pues eh, al momento de compartirlo llegue a la autoridad de Protección Civil. Me imagino que ya tienen conocimiento es algo raro, insólito, que bueno, yo nunca había visto, por lo menos aquí en Puerto Vallarta. Es impactante cómo se escuchan eh, las olas, cómo se escucha el mar. Lo más impresionante es cómo se va hacia el mar, hacia, hacia, hacia adentro. Ahora bien, varias personas hablan también que aparece una cruz en el cielo. Y efectivamente en el minuto 2.43 de este video y en el 1.36 del video original, se puede ver una forma parecida a la de una cruz, pero esto podría tratarse simplemente de una pareidolia, que es una interpretación arbitraria de la mente humana, producida al asociar una forma con una figura reconocible de una persona u objeto. Juzguen ustedes mismos.